ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda, at pinakabahagi ng panahon, ng mga araw at ng mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglo sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi, nilikha rin niya ang mga bituin. At mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglo sa ibabaw ng lupa. At upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na mabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, bakalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanikanyang uri at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanikanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti at mga binasbasa ng Diyos na sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, bakala ng lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanikanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kanikanyang uri, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganit sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisilsad sa ibabaw ng lupa at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilen, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisilsad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain, at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw. Genesis Kapitulo 2. At naiari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilen, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw, na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit at wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. At nilas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningit. Genesis Kapitulo 2 At naiari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay naiari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilen, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, ng likhain noong araw. Genesis Kapitulo 2 at naiari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay naiari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilen, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Nagawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit at wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hinangahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay ni Romanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama at may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan, at mula ro'y nabahagi at nag-apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Hebila, na do'y may ginto at ang ginto sa lupang yaoy mabuti. Mayroon din naman dong bedelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Kush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hiddeseltes. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Natapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain ni ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya ay lalalang ko ng isang katulong niya at nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon, at ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan ni Yaon at pinanganla ng lalaki ang lahat ng mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat ganid sa parang, datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di asang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ngay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisin sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. At sila'y hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. Genesis Kapitulo 3 Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon. Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ni yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain ni Yaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama at nang makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy naman ang nasya upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga ni Yaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nanilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamiyan, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sampain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat ganid sa parang, ang iyong tiyanang ay lalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, mangganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininag ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain ni Yaon, sampi ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay ang isisibol ni Yaon sa iyo ay mga tinak at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay at iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao ay naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden, upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ah. Ano Kaya... pati tinaboy ang lalaki, at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagninangas na tibak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Ang sabi, pag kumain ulit, mabuhay ang kamatayan. Kasi wala daw ang kamatayan magpakailanman. Kaya inalis yung ano, prutas na yon, inilip, inilabas sila. Genesis Kapitulo 4 at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y nagalihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapagalaga ng mga tupa, datapot si Cain ay mangbubukid ng lupa. At nangyari ng lumalakad ang panahon ay at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawen at ng mga taba ng mga yaon. At nilangap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Natapwat hindi nilangap si Cain at ang kanyang handog. At naginit na mainam si Cain at namanglo ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka naginit? At bakit namanglo ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? at kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahando sa iyang kasalanan sa pintuan, at sa iyo ay pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginunan niya. Yari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, Ewan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa, ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas, ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Narito, ako iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa, at sa iyong harapan ay magtatago ako, at ako'y magiging palaboy at hampas lupa, at mangyayari, na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sino mang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sino mang makakasumpong sa kanya at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nad sa silanganan ng Eden, ngalan ng kanyang anak, Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mahujel, at naging anak ni Mahujel si Metesiel, at naging anak ni Metesiel si Lamak. At si Lamak ay nagasawa ng dalawa, ang pangalan ng isa ay Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Zila at naging anak ni Ada si Jabol, na siyang naging magulang ng nangagsisitahan sa mga tolga at may mga hayop. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubolt na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng alpa at ng flauta. At tungkol kay Zila, ay ipinanganak naman niya si Tubol Cain na Mama Monday ng lahat na kagamitang patalim na tanso at bakal, at ang kapatid na babae ni Tubol Cain ay si Nama. At sinabi ni Lamak sa kanyang mga asawa, Ada at Zela pakinggan ninyo ang aking tinig, kayong mga asawa ni Lamak ay makinig ng aking salaysay, sapagkat pumatay ako ng isang tao, dahil sa ako'y sinugitan, at ng isang binata, dahil sa ako'y hinampes kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamak ay makapitong pangpito at nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat ani ay binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimula ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Genesis Kapitulo 5. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng July binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan, nang araw na sila'y lalangin. At nabuhay si Adam ng isang daan at tatlong pang taon, at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay walong daang taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay siyam naraan at tatlong pang taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Seth ng isang daan at limang taon at naging anak niya si Enos. At ang lahat na naging araw ni Seth ay siyam naraan at labing dalawang taon, at siya'y namatay at nabuhay si Inos ng siyam na pang taon, at naging anak si Canaan. At nabuhay si Inos, pagkatapos na maipanganak si Canaan, ng walong daan at labing limang taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Inos ay siyam na at limang taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Canaan ng pitong pang taon, at naging anak si Mahalalil at nabuhay si Canaan pagkatapos na maipanganak si Mahalalil ng 804 at apat na pangtaon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Canaan siyam na raan at sangpang taon at namatay. At nabuhay si Mahalalil ng 65 taon at naging anak si Jared. At nabuhay si Mahalalil pagkatapos na maipanganak si Jared ng 803 pangtaon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae at ang lahat na naging araw ni Mahalalil ay 875 taon, at namatay. At nabuhay si Jared ng 162 taon, at naging anak si Enoch. At nabuhay si Jared pagkatapos na maipanganak si Enoch ng 800 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae at ang lahat na naging araw ni Jared ay siyam at anim taon, at namatay. At nabuhay si Enoch na 65 taon, at naging anak si Matusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay tatlong at anim taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan, sapagkat kinuha ng Diyos at nabuhay si Matusalem ng isang taon, at naging anak si Lamak. At nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamak ng 782 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Matusalem ay siyam na raan at anim na putsyam na taon, at siya'y namatay at nabuhay si Lamak ng 182 taon, at nagkaanak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Nue, na sinabi, ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpag-ala ng ating mga kamay, dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamak pagkatapos na maipanganak si Noe, ng limang at pitungputpitong taon, at namatay. At si Noe ay may limang daang taon, at naging anak ni Noe si Sem, si Cham, at si Yafet. Genesis Kapitulo 7 at sinabi ng Panginoon kay Noe, Lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito, ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa, ng lalaki at ng kanyang babae. Gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid tigpipito, ng lalaki at ng babae, upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa. Sapagkat pitong araw pa, at pauulanan ko na ang ibabaw ng lupa ng apat na pang-araw at apat na pang-gabi, at aking lilipulin ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa at ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Panginoon at may anim na raang taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa. At ulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Sa mga hayop na malinis, at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ay dalawat dalawang dumating kay Noe sa sasakyan, na lalaki at babae ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe at nangyari na pagkaraan ng pitong araw, na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa. Sa ika-anim na raang taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa ikalabing pitong araw ng buwan, nang durungawan ng langit ay nabuksan. At umulan sa ibabaw ng lupa ng apat na pang-araw at apat na pang-gabi. Nang araw ding yaon, ay lamulan sa sasakyan si Noe, at si Sem, at si Cham, at si Yafet, na mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe, at ang tatlong asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila, at ang bawat hayop gubat ayon sa kani-kanilang uri, at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri, at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kani-kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. Si Lulen ay lamyo lang lalaki at babae, ng lahat na laman, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, at hinulong siya ng Panginoon. At tumagal ang baha ng apat na pang-araw sa ibabaw ng lupa, at lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan, at nataas sa ibabaw ng lupa. At dumagsa ang tubig at lamaking mainam sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig at dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat na mataas na bundok na nasa silong ng buong langit. Labing limang siko ang lalim na idinagsa ng tubig, at inapawan ang mga bundok. At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon at gayon din ang hayop, at ang hayop gubat, at ang bawat nagsisiyusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, at ang bawat tao. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, at sila'y nalipol sa lupa, at ang natira lamang, ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan at tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng isang daan at limang pang araw. Genesis Kapitulo 8 At nag-aala ng Diyos si Noe, at ang lahat ng may buhay, at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan, at nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa, at hamupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalalimen at ang mga dunggawa ng langit, at napigil ang ulan sa langit at hamupang patuloy ang tubig sa lupa, at kumati ang tubig pagkaraan ng isang daan at limang pang araw ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa ikasampung buwan. Nang ikasampung buwan, ng unang araw ng buwan, ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng apat na pang araw, na binuksan ni Noe ang dunggawa ng sasakyan na kanyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparot-par ito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati, upang tingnan kung hamupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Natapwat hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa, at nagbalik sa kanya sa sasakyan niyang kamay at hinawakan, at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling pitong araw, at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan at ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon, at narito't may dalang isang gaong sariwa ng alibo sa tuka, sa gayon ay naunawa ni Noe na hamupa na ang tubig sa lupa at naghintay pang muli siya ng pitong araw, at pinalipad ang kalapati, at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari, ng taong ika-anim na raan at isa, ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumano siya, at narito ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At ng ikalawang buwan ng ikadalawang araw ng buwan, ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe, na sinasabi, Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon, at ang mga hayop, at ang bawat nagsisiyusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang magsipanganak ng sagana sa lupa, at magpalaanakin, at mangagsidami sa ibabaw ng lupa at lumunsad si Noe, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikanyang angkan ay nangagsilunsad sa sasakyan at ipinagtayo ni Noe ng isang damba na ang Panginoon, at kumuha sa lahat na malinis na hayop, at sa lahat na malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, Hindi ko na muling susumpain ang lupa, dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pag ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at taginaw, at ang araw at gabi. Genesis Kapitulo 9. At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami at inyong kalatan ng lupa. At ang takot sa inyo at sindag sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat, ay ibinibigay sa inyong kamay bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay, sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. At kayo'y magpalaanakin at magpakarami, magsilago kayo ng sagana sa lupa, at kayo'y magsidami riyan. At nagsalita ang Diyos kay Noe, at sa kanyang mga anak na kasama niya, na sinasabi, at ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo, at sa inyong binhi na susunod sa inyo at sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawat ganid sa lupa. Di ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng baang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap. At aalalahanin ko ang aking tipan, na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa at aking mamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem, at si Cham at si Yopet, at si Cham ay siyang ama ni Canaan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe, at sa mga ito'y nakalatan ang buong lupa. At nagpasimula si Noe na maging mangbubukid, at naglagay ng isang ubasan. Tolda at si Cham na ama ni Kanan ay nakakita ng kahubere ng kanyang ama, at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nang asa labas. At kumuha si Sem at si Yofet ng isang balabal, at isinabalikat nilang dalawa, at lumakad ng paurong, at tinakpan ang kahubere ng kanilang ama, at ang mukha nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahubere ng kanilang ama at nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak at naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak at sinabi, Sampain si Kanan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem. At si Kanan ay maging alipin niya. Pakapela ng Diyos si Yafet. At matira siya sa mga tolde ni Sem, at si Kanan ay maging alipin niya. At nabuhay si Noe pagkaraan ng baang gumunaw, ng tatlong daan at limang pang taon at ang lahat ng naging araw ni Noe ay siyam naraan at limang pang taon, at namatay. Genesis Kapitulo 10 ito nga ang salit-saling lahi ng mga anak ni Noe, si Sem, si Cham, at si Yapet, at sila'y nangagkaanak pagkaraan ng baang gumunaw. Ang mga anak ni Yafet, si Gomer, at si Magog, at si Maday, at si Javan, at si Tubal, at si Meshek, at si Tirez. At ang mga anak ni Gomer, si Askenaz, at si Rafat, at si Togarma. At ang mga anak ni Javan, si Elisa, at si Tarsis, si Sitem, at si Dodanim. Sa mga ito nanggabahagi ang mga pulo ng mga bansa, sa kanilang mga lupain, na bawat isa ay ayon sa kanikanyang wika, ayon sa kanikanilang angkan, sa kanikanilang bansa. At ang mga anak ni Cham si Kush, at si Mizraim, at si Fat, at si Canaan at ang mga anak ni Kosh si Siba, at si Havaila, at si Sabda, at si Rama, at si Sabdek, at ang mga anak ni Rama siya'y makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimula ng kanyang kaharian ay ang Babel, at ang Eret, at ang Akkad, at ang Kalna, sa lupain ng Shinar buhat sa lupain yaon ay napasa Assyria at itinayo ang Ninibe, at ang Rehobotir, at ang Kola. At ang Reis Senador, sa pagitan ng Ninibe at ng Kola, na siyang malaking bayan at naging anak ni Mizraim si Ludem, at si Anamim, at si Lehabim, at si Naphtuhim. At si Pathersim, at si Kaslatan ng mga Filisteo, at ang Captorim. At naging anak ni Canaan si Seden, na kanyang panganay, at si Heth. At ang Jebuso, at ang Amorio, at ang Gergeseo. At ang Hevo, at ang Araseo, at ang Sineo at ang Aradyo, at ang sama aryo at ang Amateo, at pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Kananiyo. At ang hangganan ng Kananiyo ay mula sa Sidon kung patungo sa Gerar, hanggang sa Gaza kung patungo sa Sedumo at Gomora, at Adma, at Ziboim hanggang Lasa. Ito ang mga anak ni Cham, ayon sa kanika nilang angkan, ayon sa kanika nilang week, at nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya ring lalong matandang kapatid ni Yafet ang mga anak ni Sem si Ilam, at si Asher, at si Arfaxad, at si Lod, at si Aram. At ang mga anak ni Aram si Uz, at si Hul, at si Geder, at si Mas. At naging anak ni Arfaxad si Sala, at naging anak ni Sala si Heber. At nagkaanak si Heber ng dalawang lalaki, ang pangalan ng unay Pelag, sapagkat sa mga araw na'y nahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan at naging anak ni Joktan si Almodad, at si Shelef, at si Hazer Mabat, at si Jerem. At si Hadoram, at si Uzal, at si Digla. At si Obal, at si Abimael, at si Shibo. At si Ophir, at si Havaila, at si Jobad, lahat ng ito ay mga naging anak ni Joktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesak kung patungo sa Sephar na siyang bundok sa silanganan ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kanika nilang angkan, ayon sa kanika nilang wika, sa kanika nilang lupain, ayon sa kanika nilang bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kanika nilang lahi, sa kanika nilang bansa, at sa mga ito gabahagi. Genesis Kapitulo 11 At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na, sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng sinner, at sila'y nanahan doon. At nagsangusa pang, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo, at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang beten ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moog na ang taluktok ni Yaon ay alat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang moog na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika, at ito ang kanilang pinasimulang gawin, at ngayon ay walang makasasawate sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pa nabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay panyanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-saling lahi ni Sem. May isang daan taon si Sem at naging anak si Arfaxad, dalawang taon pagkatapos ng baang gumunaw at nabuhay si Sem pagkatapos na maipanganak si Arfaxad ng limang daang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arfaxad ng 35 taon at naging anak si Sala. At nabuhay si Arfaxad pagkatapos na maipanganak si Sala ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng tatlong pang taon at naging anak si Heber at nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg ng 403 pang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 3 pang taon at naging anak si Rue at nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Ro, ng dalawang daan at at nabuhay si Ro pagkatapos na maipanganak si Sirog ng dalawang daan at pitong taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sirog ng tatlong pang taon at naging anak si Nocker. At nabuhay si Sirog pagkatapos maipanganak si Nocker ng dalawang daang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae at nabuhay si Knocker ng 29 na taon at naging anak si Ter. At nabuhay si Knocker pagkatapos na maipanganak si Ter ng 119 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Si Knocker at si Haren. Ito nga ang mga lahi ni Ter. Naging anak ni Ter si Abram, si Knocker, at si Haren, at naging anak ni Haren si Lot at namatay si Haren bago namatay ang kanyang amang si Ter sa lupaing kanyang tinubuan, sa ur ng mga kaldyo. At nagsipag-asawa si Abram at si Knocker. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Saray, at ang pangalan ng asawa ni Knocker ay Milka, anak ni Haren, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Saray ay Baog, siya'y walang anak at ipinagsama ni Ter si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak, at sama-samang nagsialis sa ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Canaan, at nagsidating sila sa Haran, at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Ter ay dalawang daan at limang taon, at namatay si Ter sa Haran. Genesis Kapitulo 12 Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, at sa iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpin ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran, at hanggang sa punong ensina ng Moor. At nooy nasa lupain yaon ang kanan niyo. At napakita ang Panginoon kay Abram, at nagsabi, Sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito, at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya at mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda, na nasa kalunuran ang Bethel, at nasa silanganan ang Hai, at siya'y nagtayo roon ng gambana sa Panginoon, at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan at nagkagutom sa lupaing yaon, at bumaba si Abram na nasok sa Ehipto, upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari, nang siya'y malapit ng papasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Saray na kanyang asawa, narito, ngayon, talastas kung ikaw ay magandang babae sa tingin. At mangyayari na pag makikita ka ng mga Egyptyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin, datapo at kanilang ililigtas kang buhay sinasamo ko sa iyo, na sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari, nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Egyptyo, na ang babae ay napakaganda. At nakita siya ng mga prinsipe ni Pharaon, at kanilang pinuri siya kay Pharaon, at dinala ang babae sa bahay ni Pharaon at pinagpakitaan ito ng magandang loob si Abram dahil sa kanya, at nagkaroon si Abram ng mga tupa, at ng mga baka, at ng mga asno, at ng mga aliping lalaki at mga alilang babae, at ng mga asna, at ng mga kamelyo at sinalot ng Panginoon si Pharaon at ang kanyang sangbahayan ng malaking pagsalot dahil kay Saray na asawa ni Abram. At tinawag ni Pharaon si Abram at sinabi, Ano itong ginawa mo sa akin? Sinabi mong siya'y aking kapatid, na ano pat siya'y aking kinuha upang maging asawa, ngayon ngay nariyan ang iyong asawa, siya'y kunin mo at yumaon ka. At nagbilin si Ferron sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang pag-aari. Genesis Kapitulo 14. At nangyari sa mga kaarawan ni Amraphel, hari sa Sinner, ni Arik hari sa Elasar, ni Chedorlaomer hari sa Ilam, at ni Tidal na hari ng mga Goyem. Na ang mga ito ay nakipagbaka laban kay Bere hari sa Sedoma, at laban kay Birsha hari sa Gomora, kay Shinab hari sa Adma, at kay Shemeber, hari sa Ziboim, at sa hari sa Bela, na si Zor. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Seddim na siyang dagat na alat labing dalawang taong nagsipaglangkod kay Chador Laumer, at sa ikalabing tatlong taon ay nagsipaghimagsik. At sa ikalabing apat na taon ay dumating si Chador Laumer at ang mga haring kasama niya, at sinakta ng mga ref aim sa Ashtiroth Karnaim, at ang mga Zozita sa Ham, at ang mga Emite sa Shade Siritaim at ang mga Horyo sa kanilang kabundukan ng Ser, hanggang El Peran na nasa tabi ng ilang at sila'y nangagbalik at nagsiparon sa enemy spot na siyang caves, at kanilang sinaptan ang buong lupain ng mga Amalasita at pati ng mga Amoreo na nagsisitahan sa Haze Zone Taemon. At nagsilabas ang hari sa Sidoma, at ang hari sa Gomora, at ang hari sa Adma, at ang hari sa Ziboim, at ang hari sa Bela, na diliibat si Zor, at sila'y hamanay ng pakikipagbaka laban sa kanila sa libis ng Siddim laban kay Chador Laomer, hari sa Ilam, at kay Tidal na hari ng mga Goyim at kay Amraphel, hari sa Shinar, at kay Ariok, hari sa Elosor, apat na hari laban sa lima at ang libis ng Sidni may puno ng hukay ng Beten, at nagsitakas ang mga hari sa Sidoma at sa Gomora, at nanggahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsamang lahat ng pag-aari ng Sidoma at Gomora, at ang lahat nilang pagkain, at nagsiyaon at dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nananahan sa Sidomo at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan, at ibinalita kay Abram na Hebreo, na tumatahan nga sa mga puno ng ensina ni Mamre na Amorio, kapatid ni Eskel, at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid ay ipinagsama ang kanyang mga subok na lalaki, na mga ipinanganak sa kanyang bahay, na tatlong daan at labing walo, at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nangagpangkat-pangkat sa kinagabihan, laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin, at kanilang sinaktan sila, at hinabol nila sila hanggang sa Hoba, na nasa kaliwa ng Damasco. At iniuwi niya at nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sedoma pagkatapos na siya'y magbalik na mula sa pagpatay kay Chedor Laomer, at sa mga haring kasama niya sa libis ng shave na siyang libis ng hari. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos at binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng ikasampung bahagi ng buong samsam. Ao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari sa Sedoma, Itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan, na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid, o maging isang panali ng pangyapak, o ng anumang nauuko sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Iba na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko, si Anner, si Estel, at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Genesis Kapitulo 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag, at ang iyong ganting pala na lubhang dakila. At sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damas kong si Eliezer? At sinabi ni Abram, narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na nagsabi, Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, Tumangala ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo, at sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi at sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang nakatwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa ur ng mga kalbyo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na manahin mo. At sinabi niya, O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin? Tupang tatlong taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na nakalapati at dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna, at kanyang pinapagtapat-tapat ang kalakalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ibong mangdadagit ang mga bangkay, at binubugo ni Abram. At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing, at narito, ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakan niya. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging tagaibang apat na raang taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Natapo ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ikaapat na sali ng iyong binhi, ay magsisipagbalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga amoryo. At nangyari, na paglubog ng araw, at pagdilim na narito, ang isang hernong umuusok, at ang isang tanglaw na nagninangas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop ng araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, na ilog Euphrates. Ang mga Seneo, at ang mga Seneseo, at ang mga Sidmeneo. At ang mga Hetio, at ang mga Firezea, at ang mga Rephaim. At ang mga Amorio, at ang mga Kananiyo, at ang mga Gergeseo, at ang mga Jebuso Genesis Kapitulo 16. Si Saray nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya, at siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto, na nagngangalang Agar. At sinabi ni Saray kay Abram, narito, ngayon, ako'y hinadlang, at dininag ni Abram ang sabi ni Saray at kinuha ni Saray na asawa ni Abram si Agar na taga-Ehipto, na kanyang alila, pagkaraan ng sangpang taon na makatahan si Abram sa lupain ng Canaan, at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya'y sumiping kay Agar, at Negal-Ihi, at nang makita niyang siya'y Negal-Ihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Saray kay Abram, ang aking pagkaapi ay sumaiyo, idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan, at nang makita niyang siya'y nagalihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin, ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abram kay Saray, narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay, gawin mo sa kanya ang iyong mina magaling sa iyong paningin. At dinuwahagi siya ni Saray, at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap at nasungkungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. At sinabi, Agar, alila ni Saray, saan ka nang galing? At saan ka paroroon? At kanyang sinabi, ako'y tumatakas mula sa harap ni Saray na aking Panginoon at sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon, at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay mangganganak ng isang lalaki, at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dinanig ng Panginoon ang iyong kadalamhation at siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao, ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya, at siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalitan ko rin barito ang likuran niya ang nakakakita sa akin. Kaya't ginalonin ang balong yaon balon ng nabubuhay na nakakakita sa akin, narito titoy nasa pagitan ng cades at beard at nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram at ang itinawag ni Abram na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Agar ay Ismael. At si Abram ay may 86 na taon nang ipanganak si Ismael ni Agar kay Abram. Genesis Kapitulo 17 at nang si Abram ay may siyam na pot siyam na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram, at sa kanya ay nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat lumakad ka sa harapan ko, at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking perermihing mainam. At nagpatira pa si Abram, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya, na sinasabi, tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay suma sa iyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi natatawagan ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papanggagalingan ko sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari at aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos, at ng iyong binhi, pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi, pagkamatay mo, ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Canaan, na pag-aaring walang hanggan at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo at ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sino mang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay say sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan, sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Saray na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Saray, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at saka sa kanya ay bibigyan kita ng anak, oo, siya ay aking pagpapalain, at magiging ina ng mga bansa, ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. At mga napakaya si Sara na may siyam na pang taon na at sinabi ni Abraham sa Diyos, kahi Kahimadaweri, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo, at tatawagan mo ang kanyang alang Isaak, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan, sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael, ay dininig din kita. Narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papagaanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di ko asa. Labing dalawang prinsipe ang kanyang magiging anak, anay pagtitibayin ko kay Isaak na iaanak sa iyo ni Sara, sa tadhanang araw, sa taong darating at nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham at ipinagsama ni Abraham si Ismael, na kanyang anak, at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay, at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasangbahay ni Abraham, at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya at si Abraham ay may siyam na putsyam na taon, nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael ay may labing tatlong taon, nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw din yaon tinuli si Abraham at si Ismael, na kanyang anak. At lahat ng lalaking kasang bahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay, at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya. Genesis Kapitulo 18. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensena ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda, ng kainaitan ng araw. At itinangin ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito tatlong lalaki ay nakatayo sa tabi niya, at pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa at nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Tulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig, at maghugas kayo ng puso, at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod, at nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi at si Abraham ay nagmadaling napasa tol din ni Sara, at sinabi, maghanda ka agad ng tatlong takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya, at ibinigay sa alipin, at siya'y nagmadali upang lutuin at siya'y kumuha ng mantila, at ng gatas, at ng gayang niluto niya, at inihain sa harapan nila, at siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy, at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sara na iyong asawa? At sinabi niya narito, nasa tolda. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating, at narito't si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki at narinig ni Sara sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sara ay matatanda na at lipos na sa panahon at tinigilan na si Sara ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sara sa kanyang sarili, na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati, bakit tumawa si Sara, na sinasabi, tunay kayang ako'y mangganganap, na matanda na ako may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, sa taong darating, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki. Nang magkagayo'y nagkaila si Sara, na sinasabi, hindi ako tumawa, sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi niya, hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa. At nangagtindag doon ang mga lalaki, at nangagsitingin sa dakong Sodoma, at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Hanggang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat siya'y aking kinilala, upang siya'y maguto sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya, na maingata nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan, at kahatulan, upang padatna ng Panginoon, kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sidomo at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham, at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama, kung sakaling may limang pang sa loob ng bayan, lilipulin mo ba, at di mo patatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa limang pang na nasa loob ni yaon. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, anupat ang banal ay mapare sa masama, malayo nawa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa. At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa seduma ng limang pangbanal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham, at nagsabi, narito, ngayon nang ahas ako kung magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng lima sa limang pangbanal, lilipulin mo ba, dahil sa limang kulang, ang buong bayan. At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng apat na putlima at siya'y muling nagsalita pa sa kanya, at nagsabi, marahil ay may masusumpong ang apat na po. At sinabi niya, hindi ko gagawin, alang-alang sa apat na po. At sinabi niya, o oh, huwag magalit ang Panginoon. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng tatlong po. At kanyang sinabi, narito ngayon, ako'y nang ahas na magsalita sa Panginoon kung sakaling may masusumpungan dong dalawang po. At sinabi niya, hindi ko lilipulin, alang-alang sa dalawang At sinabi niya, O oh, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan, kung sakaling may masusumpungan dong sangpo. At sinabi niya, hindi ko lilipulin, alang-alang sa sangpo at ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos na makipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. Genesis Kapitulo 19. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sedoma, nang nagtatakip si Lim, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sedoma, at sila'y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila, at iniyukod ang lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag, at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad at kanilang sinabi, hindi, kundi sa langsangan mananahan kami sa buong magdamag at kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko, at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan, at ipinagluto ng mga tinapay na walang levadora, at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sidoma, ng mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot at kanilang tinawagan si Lot, at sinabi sa kanya, saan ang aron ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. At nilabas sila ni Lot sa pintuan, at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, ipinamamanhid ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganiyang kasamaan Narito, ngayon, may dalawa akong anak na babae, na hindi nakakilala ng lalaki, ipinamamanhit ko sa inyo, na sila'y aking ilalabas sa inyo, at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin, huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila, umurong ka. At sinabi pa nila, ang taong ito'y naparito upang makipamayan, at ibig niyang maging hukom, ngayon niya igagawan ka namin ng lalong masama kay sa kanila at kanilang ipinagtulakan ng lalaking si Lot, at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Natapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan. At ang mga taong nang asa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang mantit malaki, ano pat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong kamag-anakan ang iyong mga manugang, at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ay ipag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nagasawa sa kanyang mga anak na babae, at sinabi, Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, Natatapo at siya'y nagluluwat, at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas, at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari, na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay, at ako'y di makatataka sa bundok, baka ako'y abutan ng sama, at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit, o tulutan mong tumakas ako roon, di ba maliit? At mabubuhay ako at sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita, na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zor. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Dumo at Gumora ng azufer at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit at ginuno niya ang mga bayang yaon, at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon, at ang tumutubo sa lupang yaon. Natapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot, at naging haliging asin. At si Abraham ay samaang pangmaaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon at siya'y tumingin sa dakong Sodomo at Gomora, at sa buong lupain ng kapatagan, at tumano, at narito, ang usok ng lupain ay napaiilanglang na parang usok ng isang hurno. At nangyari, na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, na nag aalan ng Diyos si Abraham, at pinalabas si Lot, mula sa gitna ng pinaggunawan, nang gunawin ng mga bayan na kinatitirahan ni Lot at sumampa si Lot mula sa Zor at tumira sa bundok, at ang kanyang dalawang anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zor, at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda, at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ang alak ang ating ama, at tayo'y sumiping sa kanya, upang sa kanyang ama, at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahigani nang siya'y magbangon. At nangyari ng kinabukasan, na sinabi ng panganay sa bunso. Narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama, painumin din natin ang alak sa gabing ito, at pumasok ka, at sumiping ka sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama at pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon, at nagtindig ang bunso, at sumiping sa ama, at hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang ngalang Moab na siyang ang ama ng mga Moabita, hanggang sa araw na ito at ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalang Ben Ami, na siyang ang ama ng mga anak ni Amen, hanggang ngayon. Genesis Kapitulo 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sara, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sara ay nagalihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya at tinawag na Isaak ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sarah at tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng walong araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may isang daang taon, nang sa kanya ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos, sino mang makariinag ay makikitawa. At sinabi niya, sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng anak. Sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol, at inihiwalay sa suso, at nagbiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kaati ng aking anak, sa makatuwid bagay ni Isaac at ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ni Isaac tatawagin ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo. At nagbainggong maaga sa kinaumagahan si Abraham, at kumuha ng tinapay at ng isang bandgang balat ng tubig, at ibinigay kay Agar, na ipinatong sa kanyang balikat, at ang bata at siya ay pinapagpollen, at siya'y nagpaalam at nagdala sa ilang ng Beersibo. At naubos ang tubig sa bandgang balat, at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mabababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya, na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, huwag kong makita ang kamatayan ng bata. At naupo sa tapat, at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar, mula sa langit, at sa kanya'y sinabi, Naano ka Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan habang ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki. At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig, at naparon at pinuno ng tubig ang bandang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sama bata, at nanahan siya sa ilang ng paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon, na si Abimelech at si Fikil na kapitan ng kanyang hukbo ay nagsalita kay Abraham, na nagsasabi, Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos na di ka maglililaw sa akin, kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin, at sa lupaing iyong pinakipamayanan. At sinabi ni Abraham, susumpa ako at pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, Ewan, kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin, at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa, at mga baka, at ibinigay kay Abimelech, at gumawa silang dalawa ng isang tipan at ibinukod ni Abraham ang pitong korderong babae sa Cowen. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong kahulugan nitong pitong korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, itong pitong korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay, sila kapwa na numpa. Sa gayoy gumawa sila ng isang tipan sa Beersheba, at nagtindig si Abimelech at si Fikal na kapitan ng kanyang hukbo at nagsipagbalik sa lupain ng mga Filisteo at nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beersheba, at sinambit na doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Genesis Kapitulo 22. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bagtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pamarun ka sa lupain ng Moria, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumainggong maaga, at inihanda ang kanyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila, at si Isaac na kanyang anak, at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugan, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itinangin ni Abraham ang kanyang mga mata at natano niya ang dakong yaon sa malayo at sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, Maghintay kayo rito sangko ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, at ipinasan kay Isaac na kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sandang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako, anak ko at sinabi, narito, ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko, ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama? At tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy at iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sandang upang patayin ang kanyang anak at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bagtong na anak. At itinang ini Abraham ang kanyang mga mata, at nagmalas, at narito, ang isang tupang lalaki, sa dakong likuran niya nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay, at pamaron si Abraham, at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na handog na susunogan na inihalili sa kanyang anak at pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda at tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bagdong na anak. Nasa pagpapit na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamta ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway at pagpapalain sa inyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Sa gayoy nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila, at nagsitindag at sama-samang nagsiparon sa Beersheba, at tumahan si Abraham sa Beerseba. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, narito, si Milka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Haz si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jadlaf, at si Bethuel. At naging anak ni Bethuel si Rebecca, ang walong ito ay naging anak ni Milka kay Knocker na kapatid ni Abraham. At ipinanganak din naman ang kanyang babae na tinatawag na Riyumad, si Teba, at si Gahan, at si Taas at si Maacha.